အောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-Ocean Development Hub တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ကြကြောင်းနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျူယောဂရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုဟာလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းတဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ မြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassation Development Hub တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ကြကြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျူယောဂရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုဟာလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းတဲ့အရာတော်ကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာပဲကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ZFan မြန်မာ Facebook နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ Naturally Better Facebook Live ကိုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမများမိဘပြည်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံပါစေရန်ပထမဦးစွာဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ဝါရင်းကာလမကြခင်ကြားရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါရင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီဂျိုသွေးဂျို ဝေနာရှင်တွေများနော်ဥပုပ်စောင့်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပုပ်သီလစောင့်တဲ့လူတွေများအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ကမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥပုပ်သီလစောင့်ဖို့နော်ရပါသလားကျွန်တော်တို့များစွာမိခွန်းနေမေးပါတယ်ရပါသလားရလို့ရှိရင်ဘလို့ဆေးတွေကိုတောက်အောင်မလဲညနေကြလို့ရှိရင်တောက်အောင်မလားစာမရှိဘဲတောက်အောင်မလားမျိုးစုံကျွန်တော်တို့မေးခံပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတည်နာစာတန်းတွေကို လိုက်လံရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့စီဂျိုသွေးဂျိုနဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥပုပ်တွေမှာရေးသားထားတဲ့သူဒ္ဒနာစာရဏေဟာအရန်ကိုနေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရမဒန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะစာသူဒ္ဒနာစာရဏေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာကြီးတင်ဆွေလဲဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီဂျိုသွေးဂျိုပညာရှင်တွေရဲ့เนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံတရီလင်္ကာထိုင်းလန်ဒ နော်ကျွန်တော်က BNN အကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့ guideline တစ်ခုရေးဆွဲဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကြံစီထားပါတယ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ guideline ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတို့ချပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဂျိုနဲ့နော်စီဂျိုယောဂရှင်များနဲ့ဥပုံဆောင်ခြင်း live အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြောက်ကလပနော်စေုံကြီးစီတိုက်လူနှစ်ကစီဂျိုနဲ့ဟော်မုန်းယောဂအထူးဌာနမှာကျွန်တော်တွဲပေါင်းပေါင်းကဒေါက်တာမမောင်တန့်ရဲ့ ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအတိုင်ပင်ခံသမားတော်ကြီးပေါ့နော်ဒေါက်တာကြာညိုစိုးမြင့်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးမမောင်တန့်ကိုပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ကမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးမမောင်တန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်မေးမြန်းသွားခြင်းတဲ့အချက်တွေကတော့တစ်စီယိုသွေးယိုဝေနာရှင်တွေဟာဥဒိလာစောင့်တည်၍လို့ရပါသလားပေါ့နော်ရတယ်ဆိုရင်ရောဘလို့စိုးကျိုးတွေများကြုံတွေ့နိုင်ပါသလဲပေါ့ နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစီကျုသွေးကျုသမားတွေဥပုသ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုဘယ်လိုအချက်တွေကိုသတိထားပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါမလဲအဲ့တော့ဒီလိုလူတွေမှာဥပုသ်ဆောင်ရမလားမဆောင်အောင်လားစောင့်တင်လားမစောင့်တင်သလားစီဥပုသ်ဆောင်ရင်အနေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလဲဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်တင်ပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစီကျုသွေးကျုဝေနာရှင်တွေကဥပုသ်ဆောင်ရင်ဘယ်ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာရမလဲပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ ဟိုသိစေချင်ပါတယ်ပြောပြောစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒီစီဂျိုသွေးကြိုဝိနာရှင်တွေကိုနော်နော်ကြည့်ရှုစောက်ရှောက်ပြီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုလူနာတယောက်ကစီဂျိုသွေးကြိုလူနာတယောက်ကဥပုသ်ဆောင်တော့မယ်လို့ပြောရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဘလို့အကြံပေးရမလဲပေါ့နော်အကြံပေးရဲ့အချက်တွေအကြံပြုချက်တွေဒါဆရာဝန်ပိုင်းကပေါ့ဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘလူတွေစားတော့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းအနေနဲ့တင်ပြသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဆရာဦးမောင်တန့်ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဆရာမတော်ကြာညိုစိုးမြင့်ကတော့လက်ရှိဆေးတွေတောက်နေတဲ့အခါမှာဒီဆေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအတိုးလျှော့တွေလုပ်ရမလဲအင်ဆူလင်ထိုးနေတဲ့လူတွေပို့ဆောင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးအတိုးလျှော့လုပ်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကမေးမြန်းခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝုတ်တိလာစောင့်တည်တဲ့အခါမှာလည်းမျိုးစုံပဲတချို့က ကိုမွေးနေ့မှာတရက်တည်းကျွန်တော်စောင့်နေလူလည်းရှိတယ်။တပတ်လုံးစောင့်တရက်တည်းစောင့်။ချို့ကလည်းဝါရင်း၃လလုံးစောင့်နေလူရှိတယ်။ချို့ကလည်းတပတ်ကိုတပတ်လုံးစောင့်နေနောက်ကမစောင့်တော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်စောင့်နေဒီလိုလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေမှာလူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့เนาะဘလို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်မကျွန်တော်အနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့မေးမြန်းချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမပိုင်းပေါ့နော်ဆရာကြီးမောင်တန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ စီဂျိုဝေနာရှင်တွေဝါရင်းပုတ်တိလမှာလိုက်နာကျင်တော့မဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကိုတင်ပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုအဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအဲဝါဝင်ကန်ဤပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီဂျိုဝေနာရှင်တွေဝါတွင်ဥပုလ္လမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စီဂျိုယောဂကုသရေးလမ်းညွှန်ကိုအရင်တွက်ပြပါမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပုံဆောက်တဲ့အချိန်မှာညစာမစားဘူးပေါ့နော်ညစာမစားတဲ့အတွက်နော်အဲဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ညစာမစားတဲ့ခါကျရင်ဟော်မုန်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နော်စီးကျိုဝေနာရှင်တွေကဒီစီးကျိုအလွန်မင်းတက်တာစီးကျိုအလွန်မင်းကြတာနောက်ဒီစီးကျိုမထိန်နိုင်လို့ရှိရင် သွေးကြိုစိတ်တက်တာတွေနောက်စီးကြိုမထိန်နိုင်တဲ့အတွက်စီးတွေရမ်းသွားနော်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တာတွေနောက်ဟလာရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့အတွက်နော်သွေးကြောပိတ်တာပေါ့နော်ခြေထောက်သွေးကြောပိတ်တာနော်ဒီဖြတ်တာတွေဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နော်ဒီစီးကြိုဝေနာရှင်တွေဥပုသ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စီးကြိုမျိုးစားမျိုးစား1လားမျိုးစား2လားနောက်ဘာဆေးတွေတောက်နေလဲပေါ့နော် ထိုးဆေးတွေထိုးနေရလားနော်ဆေးရလဲနော်ခုနနှစ်မျိုးသုံးမျိုးနော်စီးချိုသွေးချိုကျနိုင်တဲ့နော်သွေးချို hypoglycemia ရနိုင်တဲ့ဆေးတွေများတောက်နေလားနော်နောက်ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေတခြားကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့ယောဂရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်သွေးကြိုကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိလားနော်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေရှိလားဒါတွေကိုနော်ဆရာဝန်နေနဲ့ဒါ ဟိုဥပုသ်ဆောင်မဲ့လူနာမှာဒီအချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါအနေရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဒီလူနာရဲ့သူ့ရဲ့လူမှုဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဥပုသ်ဆောင်နေပြီမဲ့လည်းစာဝတ်နေရေးအတွက်နော်ညနေပိုင်းမှာလည်းအလုပ်လုပ်နေရတယ်ရှာဖွေနေရတယ်အလုပ်ကိုင်ချိန်နေဒါတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အရင်ကဥပုသ်ဆောက်ဘူးလားဥပုသ်ဆောက်နိုင်ရဲ့လားပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဥပုသ်လိုက်မှာဥပုသ်ဆောက်နိုင်လားသူ့ရဲ့ experience လေးတွေကိုလည်းမေးရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာတွေကိုမေးမြန်းကြအဖြစ်ဥပုပ်စောက်တင်မစောက်တင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်စု၃စု ခွဲလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးအုပ်စုကတော့အလွန်အနည်းများတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့၃လအတွင်းမှာเนาะစီးကျူတွေတအားကျသွားတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်သွေးကြိုစိတ်တက်ဖူးတယ်ဆေးုံတက်ရတယ်เนาะသွေးကြိုဟာလာအလွန်မင်းတက်လို့သတိလစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သွေးကြိုခဏခဏကျတယ် hypoglycemia ခဏခဏရတယ် နော်အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥပုပ်ဆောင်နေဆိုရင်အလွန်အနင်များပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဒီထက်ဆိုးတာပေါ့နော်ဟလာသွေးကြိုဓာတ်က80အောက်ကျသွားပြီ340ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူနာအကောင်းပဲเนาะတွေးကြိုကြတဲ့လက္ခဏာမခံစားတဲ့လူတွေဆိုရင်เนาะဥပုပ်ဆောင်ရင်တွေးကြိုတတ်တွေတအားကြပြီးတော့เนาะအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဒီလိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲဥပုပ်မဆောင်သင့်ဘူးเนาะ အဲဒါလွန်အနေများတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲเนาะအမျိုးသားတစ်စီးချိုမှာသွေးချိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်သေးဘူးเนาะသွေးချိုကျလိုက်တက်လိုက်เนาะနောက်အင်ဆူလင်နဲ့ကုနေရတဲ့เนาะကိုဝန်ဆောင်စီးချိုဝေနာရှင်တွေเนาะနောက်တစ်ခုကတော့နေမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့เนาะဖျားနာနေတဲ့အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလဲเนาะနမိုနီးယားဝင်နေအဆုတ်ရောင်နေဒီလိုလူတွေဆိုရင်လည်းအနေများပါတယ်ဥပုသ်ဆောက်လို့ရှင်နောက်ကြောက်ကက်ပေါ့เนาะကြောက်ကက် ရေရှည်ကြောက်ကက်ဆေးနေရတဲ့လူတွေနော်နာတာရှည်ကြောက်ကက်နော်ယောဂကျွမ်းနေတဲ့လူတွေနော်အဆင့်၄၅ဆိုရင်စီးကျိုနော်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥပုသ်ဆောက်လို့ရှိရင်သွေးကြိုအလွန်မင်းကြွားတတ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီသွေးကြောကြီးတွေထိကိုက်ထားတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်နှလုံးယောဂနှလုံးသွေးကြောပိတ်နှလုံးသွေးကြောကျင်ယောဂလေဖြတ်တဲ့လူနာတွေနော်နောက်ခြေထောက်ကိုသွေးမလျှောက်ပဲနော်အဲ့တော့ဝေဒနာကို နော်ပြင်းထန်စွာခံစားနေတဲ့လူနာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့လေသွေးကြိုကျရင်နော်ယောဂါပူပြီးဆိုးဝါးနိုင်တဲ့အတွက်နော်ဒီလိုလူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာအမြင်များတယ်ဥပုံမဆောက်တင်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟလာဆရာဝန်နေနဲ့တိုက်တွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကြီးမကောင်းတော့တဲ့နော်အသက်ရွယ်အိုမင်းကြီးရင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်အသက်80 90ကျမကြီးလည်းမကောင်းဥပုံဆောက်ခြင်းနေဆိုရင်တော့မှ တို့ကဓာတ်ဥပုံစောက်တင်ဘူးเนาะဒီလိုအုပ်စုတွေကတော့အလွန်အနေများတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒုတိယကတော့အနေများတဲ့အုပ်စုပေါ့เนาะအဲမီးဝါရောင်ပေါ့เนาะအဲဒါတတိတော့ရှိရမယ်เนาะဟလာအနေများတဲ့အုပ်စုတွေကတော့เนาะအချိန်ကြာကြီးတွေးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အမျိုးသားနဲ့စီးကြိုမှာเนาะတွေးကြိုကောင်းကောင်းမထိန်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲเนาะဟလာ မျိုးစားတစ်စီးကျူမှာလည်း insulin တွေထိုးနေရတဲ့ကိုစီးကျူကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေလိုပဲမျိုးစားနှစ်စီးကျူမှာလည်းနော် insulin တွေတစ်နေ့3-4ချိန်ထိုးပြီးတော့နော်စီးကျူအတက်ကျမမှန်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲနောက်ကိုဝန်ဆောင်စီးကျူမှာလည်းကိုဝန်ဆောင်စီးကျူတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဟလာသူကစီးသွေးကြိုတက်တက်လို့မရဘူးကိုဝန်ဆောင်စီးသွေးကြိုကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကစားတော့ထိမ့်မှုเนาะနောက်မနိုင်လို့ရှိရင်မဖော်မင်စားစေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုရပါ တော့သူ့ရဲ့နော်ကြီးမှန်းသွေးချိုနဲ့နော်ဒီသွေးချိုကျတဲ့ hypoglycemia နော် threshold နဲ့တော်တော်ကတ်နေပါဒါကြောင့်ဥပုပ်ဆောက်လိုက်တဲ့အစာမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွေးကြိုကျသွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းနော်အဲဥပုပ်ဆောက်ရင်တော့အနေလေးတော့ရှိတယ်နော်အဲဒီလိုအကြံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုနပြောတဲ့နော်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲယောဂသွေးတူသွေးတဲ့ဆီများတဲ့အဝလွန်တဲ့ နော်ဒီလိုဆက်နွယ်ယောဂါတွေရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းနော်ဥပုပ်ဆောက်လို့နော်အဲစာလို့ရှိရင် သွေးကြိုစီးတွေကလည်းတောက်ထားရတယ်နော်သွေးကြိုကြစီးတွေကလည်းတောက်ထားရင်အနေရှိနိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအုံနှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့သွေးကြိုကြစီးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဆာဖိုနိုင်းယူရီယာပေါ့နော်အဲ့တော့လူနာတွေတောက်နေတဲ့ဂလီကလဆိုက်ဂလီမီပရိုက်ဂလီပီဆိုက်ဒီလိုဆေးတွေနဲ့နော် အကုနေရတဲ့လူနာတွေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့သတိထားပါမယ်ဒါကတော့အနည်းများတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်အဝါရောင်ပေါ့အဲအစိမ်းရောင်ကတော့အသင့်တဲ့အနည်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းနော်အဲဥပုပ်စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲအစိမ်းရောင်ဆိုတော့လေနော်အဲအနည်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သတိလေးတော့ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပုပ်စောင့်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ခုနကတော့ဟလာအဲအစားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံပေါ့ဒါရဲ့ lifestyle နဲ့ခုနေတဲ့လူတွေနော်နောက်တောက်စီးနဲ့ နော်တောက်ဆေးမျိုးမျိုးနဲ့ခုနေတဲ့လူပေါ့နော်စီဂျိုထိန်းနိုင်တယ်နော်နောက်ညဘက်ဘေးဆက်အင်ဆူလင်လို့ခေါ်တယ်နော်အခြေခံအင်ဆူလင်ခုထုံနဲ့ခုနေရတဲ့လူတွေညဘက်အေရဝင်တစ်ချိန်ထိုးတဲ့အင်ဆူလင်နဲ့စီဂျိုထိန်းနိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဥပုပ်စောင့်နေတာဒါကြောင့် နော်ဒီစီဂျိုလူနာတွေကနော်ဥပုပ်စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သမားတော်ကြီးတွေဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေကျမဝန်တန်းတွေနဲ့ပြသပြီး ကြံဉာဏ်ခံယူသင့်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မို့နော်အာအသက်ပင်သေးသေးဥပုသ်ဆောင်နေဆိုရင်တော့နော်အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့နော်စီးကြိုဖောက်ဆက်လေးနဲ့ခဏခဏစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်သွေးကြိုထိန်းစီးတွေကိုလည်းနော်ဟလာဒီဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသပြီးတော့နော်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုနော်တောက်သုံးဖို့ပြန်လဲချိန်ဆတောက်သုံးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာနော် ဟလာ series ဘယ်လိုတောင်းအောင်လဲ series ဘယ်လိုထိုးအောင်လဲဆိုတာဒေါက်တာမျိုးစုမြတ်လည်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူနာကိုလည်းကျွန်တော်ကသွေးကြိုတိတ်ကြသွားတယ်သွေးကြိုတွေအရန်တက်လာတယ်နော်နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေပေါ့နော်ဒီဖြန်းကျင်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အစရှိဖြစ်နော်နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းဥပုပ်စောင့်တာကိုနော်ရက်ပြီးတော့အချူရီလေးတောင်းမယ်နော်ဟလာတကြားထညက်ချန်တကာပြားရည်စတုမတူနော်ဒါလေးတွေကိုနော် တောက်သုံးပြီးတော့เนาะဆရာဝန်နဲ့เนาะလင်းမြန်เนาะဖုန်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲစီကံဖွင့်ခြင်းဆိုလဲစီကံကိုလင်းမြန်เนาะသွားပြီးတော့เนาะညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာရန်ကုသမှုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံမဆောက်ခင်เนาะအထူးဖြစ်တော့ဒီတရက်နှစ်ပဲဥပုံဆောက်တယ်ပေါ့เนาะဥမာဟလာလာပြေလာွယ်ရှေ့ရက်ဒါဥပုသ္ဆောင်တော့ဒီမကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရက်ရှည်ဥပုသ္ဆောင်မယ်ဝါရွန်းတွင်လုံးဥပုသ္ဆောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်တရားဝင်မယ် နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်အဲဥပုပ်မဝင်မီနော်ရက်ရှည်ဥပုပ်မဝင်မီနော်အဲတစ်လခွဲနှစ်လလောက်ကစပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်နေနဲ့လည်းဥပုပ်ဆောက်လို့ရှိရင်အန္တရာယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းခုနလက္ခဏာတွေရှိလားဒါကြောင့်ဆရာဝန်နေနဲ့နော်ယောဂလက္ခဏာတွေယောဂရာဇဝင်တွေအသေးစိတ်မြင်းမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်နှစ်တရာဥပုပ်ဆောက်ရင်လူနာဘယ်လိုခံစားရလဲနော်အဲ ကိုကစီးကြိုကြသွားတယ်ဆိုရင်အချိုရည်တွေတောက်မယ်နော်ကိုကကို self management ပေါ့နော်ဟုတ်လားထိမ့်သိမ်းနိုင်မှုစွာရင်ဘယ်လိုရှိလဲနော်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နော်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းဥပုပ်မဝင်ခင်ကတည်းကစီးကြိုကောင်းအောင်တည်တည်ချာချာထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ခုနပညာပေးစီစဉ်နေမှာလဲလူနာ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်မလဲဥပုသ်ဆောက်တဲ့ချိန်မှာဒါတွေသိဖို့လဲဆရာဝန်နေနဲ့တရားပညာပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲမီနီအုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်အလွန်အနည်းများတဲ့အုပ်စုဆိုရင်เนาะဥပုသ်မဆောက်သင့်ပါဘူးအဲအနည်းများတဲ့အုပ်စုဆိုရင်လည်းဒါတတိထားပြီးတော့เนาะဆောက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကအတင်းကျပ်ဥပုသ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်เนาะတစ်နေ့၄၅ချိန်ပေါ့เนาะဟလာဒီဟလာဥပုသ်ဝင်တဲ့ချိန်เนาะနောက် ညအိယာဝင်နော်ညနေစာစားတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်သွေးပြိုကျတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လူနာကိုပြောပြထားပြီးတော့ခဏခဏကိုစစ်နေရပါမယ်အဲ့တော့အသင်းတက်အနေများတဲ့အုပ်စုအနေနည်းတဲ့အုပ်စုပေါ့ခုနအစိမ်းအောင်အုပ်စုဆိုရင်တော့နော်သူလည်းသွေးပြိုလေးကိုတော့နော်ဖောက်ကြည့်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟလာစာညနေညနေစာစားတဲ့အချိန်ညအိယာဝင်ချိန်ဒီလိုအချိန်လေးမှာလည်းတစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နော်နောက်တစ်နေ့မနေ့စောစော ဒါလေးတွေကိုလည်းသွေးကြိုလေးဖောက်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသွေးကြိုကအရန်ကြသွားအရန်ကြသွားတော့ကျွန်တော်တို့နော်ခုနဟလာအချူရီတောက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဥပုပ်ကတော့ကောင်းတာတော့အချူရီတောက်လို့ရတယ်စတုမီတူစားလို့ရတယ်ပြားရီတောက်လို့ရတယ်နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့သွေးကြိုလေးပြန်တက်လာတယ်ခုနသွေးကြိုကြလက္ခဏာတွေကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုပဲတတိထားပြီးတော့ဗောနော်စာလာတယ်သွေးကြိုကြတယ်ဆိုတော့အချူရီလေးတောက်ပြီးတော့ နော်ဥပုပ်ကိုဆက်ထိန်သွားလို့ရပါဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအချွေတောက်ပင်မဲ့လည်းသွေးကြိုကတောက်လျှောက်ကိုနော်တက်လိုက်ကြလိုက်တွေဖြစ်နေတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းနော်ဘလို့မှမခံဟိုသွေးကြိုကြပင်မဲ့လည်းလူကဘာမှမဖြစ်ဘူးစီးကြိုကဟလာသွေးကြိုက340ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုလည်းဒါဒီလိုလူတွေကနော်ခုနအိတ်တဲ့အချိန်မှာသွေးကြိုကြမှမသိပဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်နော် ဥပုသ်ဆက်မဆောင်တင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တနားမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တနားပြန်စစ်လို့ထပ်ကြွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ဆောက်တာရရမယ်နော်အချူတွေပဲတောက်နော်အစားတောက်စားပြီးတော့နော်ဒါဥပုသ်ကိုတော့နော်ဆက်မဆောင်တင်တော့ပါအဲ့တော့ fasting လုပ်တဲ့အချိန်မှာဥပုသ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာလဲသွေးကြောက3-400ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းသွေးကြိုစိတ်တက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်လည်းเนาะဒါဥပုသ်ဆောင်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုန ဥပုသ်ဆောင်နေနဲ့နော်ဝေဒနာတွေနာမကျန်းဝေဒနာတွေဝင်နေတယ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နော်ဥပုသ်မဆောင်တင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကျမရေးဘူးတုတ္တတွေကိုလူနာတွေတေချာပေးထားခြင်းအဖြစ်နော်လူနာသူ့အတူသဘောပေါက်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တင်လားမဆောင်တင်ဘူးလားအဲဆောက်လို့ရှိရင်လည်းခုနသူ့ကြကြတဲ့အန္တရာယ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်အောင်လဲဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် နော်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်အနေနဲ့ဥပုပ်မဆောက်ခင်မှာစီးကျူထိန်းနိုင်ရဲ့လားနော် hemoglobin A1C လို့ခေါ်တဲ့နော်3လပြန်မြသွေးကြိုဖောက်ရပါမယ်နော်နောက်သွေးပေါင်ချိန်သွေးတဲ့စီဓာတ်အနည်းများနောက်ကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့နော်ဒါတွေကိုလည်းစမ်းသပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စမ်းသပ်လို့အကုန်လုံးနော်စိတ်ချတဲ့အနေထားရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ဆောက်ဖို့နော်ဒါလမ်းညွှန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ เนาะခုနပညာပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်เนาะသွေးကြိုရဲ့အန္တရာယ်တွေเนาะဘယ်လိုရှိလဲเนาะအဲကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါလည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နောက်ကိုယ့်အကူလေးမကြာခဏเนาะသွေးကြိုဖောက်ဆက်လေးနဲ့မကြာခဏဖောက်ကြည့်ရပါမယ်เนาะနောက်ဘယ်လိုအစာဟာရတွေစားရမလဲเนาะသွေးကြိုအလွန်မင်းကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါလည်းဒေါ်ကြာညိုဆိုမြန်ထပ်မံဆွေးနွေးပါအောင်မယ်เนาะ အဲ့တော့သွေးကြိုကြစီးတွေနော်စေးပမာဏတောက်ရမယ့်ချိန်ထိုးရမယ့်ချိန်နော်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာလက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်စီသွေးနော်ဥပုသ်ဆောက်တာကိုနားရမယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအင်ဆူလင်ထိုးဆေးတွေထိုးနိုင်ပါတယ်နော်အဲဘယ်လိုထိုးရမလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာဆရာမဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်နောက်သွေးကြို ထိန်းသေးတွေနဲ့ထိန်းတဲ့လူနာဆိုလဲသွေးကြိုအတက်ကြရောနော်မကြခဏစစ်ဆေးရပါမယ်။နောက်ရေများများတောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ဥပုပ်ထွက်တယ်နော်အာယုံစွန်းစားမယ်ဆိုလဲအာဥပုပ်ထွက်တယ်နော်စာစာနဲ့အများကြီးစားတာလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွေးကြိုတွေရမ်းတက်သွားပြီးတော့နော်အနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ခုလဲလှုပ်ရှားမှုနော် ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်အိပ်ရေးဝဝအိပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုနသွေးကြိုလွန်မင်းကြတယ်တက်တယ်ဒီလိုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ဆောင်တာကိုချက်ချင်းရရပါအဲ့တော့ဘလို့စားတောက်နေထိုင်မလဲဆိုရင်လေเนาะကျွန်တော်တို့ဟလာအာအာယုံမှာတဝအိစာနေစုံမှာတဝအိစာအဲ့လိုမစားသင့်ပါဘူးเนาะစားသုံးမှုပမာဏရဲ့เนาะအဲ30ကနေ40ရာခိုင်နှုန်းကိုเนาะအာယုံနည်းနည်းစာဖြစ်စားမယ်เนาะ နေ့လယ်စာကိုနော်40ကနေ90ရာခိုင်နှုန်းနေ့လယ်စာစားမယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့သွေးကြိုလူနာတွေကသွေးကြိုကြစီတွေတောက်နေရတဲ့အတွက်မနက်9နာရီလောက်မှာနော်စာလာတက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာပြေအနေနဲ့မနက်9နာရီလောက်မှာနော်အဲ့လိုလေး3ချိန်လောက်ပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့နည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့နော်3ချိန်လောက်ခွဲစားတင်ပါတယ်အဲ့တော့မျှတတဲ့အစာကိုလည်းစားရပါမယ်အဲ့တော့ဂစီဓာတ်ကို40ရာနဲ့50ရာခိုင်နှုန်း စားရပါမယ်အသားဓာတ်ကိုလည်း20ကနေ30ရာခိုင်နှုန်းစားရပါမယ်เนาะအဆီဓာတ်ကိုလည်းเนาะအဲ့လို30ရာခိုင်နှုန်းအောက်35ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထူးဖြစ်တော့မပြေဝစီတွေပေါ့เนาะစီကြော်တွေเนาะပြေဝစီတွေကိုရှောင်ရပါမယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ဓာတ်များတဲ့အစာစားပေါ့เนาะဆန်တို့ဂျုံတို့เนาะပြောင်းမူတို့ခောက်ဆွဲတို့ပဲမျိုးမျိုးเนาะပေါင်မုတ်ပေါင်မုတ်ဆိုပေါင်မုတ်ကြံပူကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့အစာလက်ခံတယ် နော်သွေးကြိုလည်းထိုးမတက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုကစီဓာတ်ညှုံးကိန်းနေတဲ့အမြင့်ဓာတ်ပါတဲ့အစားအစာတွေကိုเนาะအစာလက်ခံအောင်စားပေးရပါမယ်เนาะအဲ့တော့အသီးရွက်တွေအရွက်တုပ်တွေเนาะဒါတွေကိုလည်းစားရပါမယ်အဲ့တော့တစ်တီကတော့စီးကြိုထိန်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะเนาะအဲအနေငယ်စားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စီကြော်တွေเนาะထောပတ်တို့เนาะဓာန်ပေါက်တို့လိုမျိုးเนาะပြေဝစီတွေပါတဲ့စားစာတွေလျှော့စားရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ အာယုံစွန်းစားပြီးနေစွန်းစားပြီးနော်မုတ်တွေပေါ့နော်တကြားကြံတကာထက်ညက်တွေနဲ့လုပ်တဲ့မုတ်တွေအချို့တဲတာကိုရှာရပါမယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့နော်မနက်စာနေလေစာကြားထဲမှာနော်အစာပြေအနေနဲ့စားကြအိမ်မှာမုတ်လေးအသီးနှံလေးနည်းနည်းစားလို့ရပါတယ်နောက်ချက်ပြုတ်ရင်လည်းစီလျှော့ထည့်ရပါမယ်နော်ရေဓာတ်မခန့်ချအောင်လည်း ရေများများတောက်ဖိဖို့လိုပါတယ်။နောက် coffee တောက်တယ်အချိုရည်တွေတောက်တယ်ဆိုရင်နော်စီးတွေအရန်သွားပြီးတော့နော်ဟလာဒီရေဓာတ်ခန့်ချောက်တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်နော် coffee တို့အချိုရည်တို့တောက်တာတွေကိုရှောင်ရပါမယ်။အဲ့တော့နေ့လယ်တို့ညနေတို့မှာတော့နော်ဟလာသွေးကြိုကြတယ်ဆာလာတယ်ဆိုရင်တော့เนาะအချူရည်လေးတော့တောက်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီခုနဥပုံမဝင်ခင်မှာအချူရည်တွေတောက်ကော်ဖီတွေတောက်တာဒါကိုတော့ရှောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်းလုပ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးကြိုတက်ကြသွားတာရေတက်ဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးအဲအသင်းတက်လှုပ်ရှားတဲ့မပြင်းထန်တဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေနော်ပေါ်ပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဈင်းကြံလျှောက်တရားမှတ်ခြင်းကလည်း နော်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲဇင်းကြံလျှောက်တရားမှတ်ပြီးတော့လဲနော်အဲဥပုပ်လေးလဲထိန်ရင်နော်အဲတရားလေးလဲမှတ်ရင်လှုပ်တာကျမကြီးအတွက်လဲကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်တရားတွေလဲပွားများစီပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲတင်ပြချက်ကတော့နော်ဥပုပ်တွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျမကြီးလက္ခဏာတွေနော်အဲ့တော့ ဥပုပ်ဆောက်တင်မဆောက်တင်နော်ဥပုပ်ဆောက်အောင်လည်းဘယ်လိုနေထိုင်စားတောက်အောင်လဲနော်ဆိုတာတွေကိုနော်အဲတင်ပြပြီးပါပြီဆရာဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာပြောရတဲ့မှာမှတ်သားရတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးပြောချင်တာတော့စီကျူသွေးကျူဝေနာရှင်တွေဟာဥပုပ်ဆောင်လို့ရလားဆိုရင်ရပါတယ်ပေါ့ဒါရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကတော့ စီယုသွေးကြိုဝေနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဆရာပြောကြားသွားသလိုပဲစီယုသွေးကြိုတွေတမားတွေဥပုသ်ဆောင်ရင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်စီယုတာထိုးကြသွားလည်းရှိတယ်စီယုတာထိုးတက်သွားလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီယုသွေးကြိုဝေနာရှင်တွေဟာကိုဟာအနေများဆရာတင်ပြတာလို့အနေအရန်များနေတဲ့အုပ်စုမှာပါနေပါသလားအနေတင်းတင်းရှိတဲ့အုပ်စုမှာပါသလားဒါမှမဟုတ်အနေနေတဲ့မှာပါပါသလားဒါဟု ကိုယ်နဲ့ပြသနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတမားတော်သူမို့ကိုယ်နဲ့ပြသနေတဲ့ family doctor စီနဲ့တိုင်ပင်ဖို့တင့်ပါတယ်ဘက်ကဆရာကြီးဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာကြီးဒီမောင်မောင်တန်တင်ပြသွားတဲ့เนาะဒီ risk တွေပေါ့เนาะ high risk เนาะ moderate risk low risk တမားကိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါစီးကျူးသွေးကျူးတမားတွေကိုကျွန်တော်တို့က classify လုပ်ဖို့တင်ပါတယ်။လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဆရာဒီအဲဒီလူနာကတော့ high risk တွေမှာပါတယ်ဒါတော့မစောင့်သင့်ဘူးဒါကတော့စောင့်လို့ရတယ်ဒါတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာဦးမောင်နဲ့တင်ပြသားသူပေါ့နော်တကယ်လို့ဥပုသ်ဆောင်တော့မယ်လို့ပြောရင်လေကိုလူနာတွေအတွက်ဘယ်ဟာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့စစ်ဆေးထားရမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြတော့တိကျဟိုကိုယ့်ရဲ့စီကျိုးသူကျိုးဝန်ထမ်းရှင်တွေကိုတင်နော်ကျွန်တော်တို့ကမှားကြဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် ဒါအပြင်မှာဘယ်အချိန်မှာအနေများတယ်ဥပုပ်ကိုချိုးရမလဲအဲ့ဒါကိုလေတခါတည်းအနေနဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့เนาะဘလို့အစားအသောက်တွေကိုမျှတအောင်เนาะစားရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆရာတင်ပြသွားပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုဆိုနေ့လေဝင်များစားတယ်မနေ့က30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲစားတယ်9နိုင်လောက်မှအတင်းတင်း30 20လောက်စားတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာဦးမောင်တဲ့တင်ပြတဲ့ track ချက်လေးမှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်เนาะ ဒီကိုလူနာကြည့်နေတဲ့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့ကိုလူနာရှင်တွေကစီယိုသွေးကြိုတမားတွေကဥပုပ်ဆောင်လို့ရလားမရလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့เนาะပြောကြားစီခြင်းပါတယ်ထို့ပြင်ဥပုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချက်တွေကိုသတိထားရမလဲဘယ်ချက်တွေကိုတော့ကိုရီးယားတိထားရမယ်ကိုလူနာရှင်ကเนาะဒီချက်တွေကိုတော့တိထားမှဆိုတာဆိုစီယိုလုံမင်းကြသွားရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပေါ်တယ်ဘယ်လိုကုရမလဲဆိုတာတွေကိုတခါတည်းပညာပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ် အဲ့တော့ဒီဝေနာရှင်တွေဘက်ကလည်းဒါအခုကျွန်တော်တို့ဆရာတင်ပြထားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအချက်တွေရှိရဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ငါကဥပုပ်ကိုချိုးတင်တယ်ဒီမှာတော့ဆရာကြီးနဲ့တင်ပြအဲ့တော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဥပုပ်ဆောင်တာလဲစာရင်ဖြစ်နာကောင်းတာတော့ကိုပြတာနေတဲ့ဆရာဦးเนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပုပ်ကစောင့်လို့ရသလားဘာတွေကိုသိထားမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းသွားကျွန်တော်တို့မေးမြန်းပြီးတော့မှเนาะတိတိကျကျသိပြီးတော့မှ စောင့်စောင့်စီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလူနာတွေဘိုင်းကပေါ့เนาะ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဥပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ရာမာဒန်နဲ့နည်းနည်းလေးကွာတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကွာကျွန်တော်တို့ကအာယုံကနေပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီသွားမယ်12နာရီနေနောက်တစ်နေ့မနေ့အာယုံ9နာရီလောက်ထိဆိုကျွန်တော်တို့မစားတဲ့အချိန်က16နာရီလောက်ရှိ16နာရီလောက်ရှိဒီရာမာဒန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနော်အစ္စလာမစ်ဥပုပ်ကတော့နော်ကျွန်တော်ကမနေ့9နာရီနဲ့ညနေ9နာရီဆိုတော့12နာရီပဲရှိတော့အကြမ်းပြင်းတော့6နာရီလောက်ကွာနေဒါက ဒါဒီလိုလေးကွာနေတဲ့အချက်တွေရှိရဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးကွာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်လိုင်းနာဆောင်ထိန်မှုလည်းနည်းနည်းကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအစ္စလာမစ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဥပုပ်ကလုံးဝရေဦးတော်မတော့ရေတော်မတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပုပ်တွေကတော့ညနေပိုင်းတွေမှာအချိုရည်လေးတွေတောက်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါစတုမတူလေးတွေစားလို့ရတယ်ဆိုတော့တုံတောင် hypoglycemia ရလိုက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါ ဒီအချွေလေးတောက်လိုက်ရင်ဒါပြည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းတတရရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုခုလက်ရှိစီဂျိုသွေးကြိုသမားတွေပေါ့နော်တော့သူတို့ဆေးတောက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အင်ဆူလင်ထိုးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမဒေါ်ချာညိုစိုးမြင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးခြင်းပါလဲပေါ့နော် တိတ်မကြသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲဆရာဦးမောင်တန်ကောဆရာမဒေါ်ချာညိုစိုးမြင့်ကောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာ web เนาะကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယလူတွေစရီလင်္ကာเนาะဆရာဝန်တွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ web လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီဥပုပ်ကာလမှာပဲဘယ်လိုမျိုးစီးတွေညှိရမလဲဘယ်လိုစားတောက်တွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့မှာ guideline တွေအရန်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဆေးတောက်နေတဲ့လူတွေလက်ရှိ insulin ထိုးနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်မှမိကုနေအများကြီးတွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာမဒေါက်တာညိုဆုံးနေ please ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီ live season လေးကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါပေါ့ကျမဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ဘိုင်းကတော့စီချိုယောဂရှင်များနဲ့ဥပုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဆေးတွေကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့အဓိကတောက်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ် insulin ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဥပုပ်တီလာဆောင်တဲ့ခါမှာကျမတို့အမြဲတမ်းအမေးခံရတဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဥပုပ်ဆောင်လို့ရပါသလားစီချိုရှိတယ် တော့ပထမဆရာကြီးပြောသွားခဲ့သလိုပဲအန်ဒီရမရှိတဲ့အုပ်စုဆိုလို့ရှိရင်ဖီးလိုရှိပေမဲ့လည်းဥပုသ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဝါရင်းတွင်လုံးသုံးလလုံးဆောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်မှာတည့်ရက်ပေါ့ဥပုံလေးဖြစ်စေလပြေးလောက်ွယ်မှာစောင့်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုစောင့်တဲ့ဥပုံရဲ့ရက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေကိုအတိုးလျှော့လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့ဥပုံဆောင်လို့ရှိရင်စီးချိုပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လားပေါ့အဲ့တော့နှမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့စီးချိုအရန်ကျသွားတာအဲ့တော့စီးချိုကျတယ်ဆိုတာကျမတို့ကစီးချို80အောက်ရှိပြီးတော့စီးချိုကျတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတော့မှကျတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တချို့တွေက300ကနေ150လောက်ကိုသူတို့ကစီးချိုကျတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညနေမှာအစာမစားဘူး fasting လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့စီးချိုကျတဲ့လက္ခဏာတွေရှိမယ် သူကအာယုံဆိုင်လို့မရအောင်တရားထိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုလက္ခဏာမျိုးလေးတွေနဲ့လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စီးချိုမထိန်နိုင်တာတကယ်တကယ်တော့ तू ကညနေစာမစားဘူးနှစ်ကြိမ်ပဲစားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဥပုပ်ဝင်တော့မှမလို့ဥပုပ်အထွက်မလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေပို့ပြီးစားလိုက်တဲ့အခါတွေရှိတယ်ဒီချိန်မှာဟို fasting လုပ်ထားပေမဲ့လည်းစီချိုတက်နိုင်တယ်နောက်ကျမတို့ရဲ့သဘောကတော့ဒါနေ့လည်စာစားပြီးအချိုဝဲဆိုတာပါလာတတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေခင်းမှာ အဲအချိုရည်တွေကတ်တာပေါ့နော်နေနေဆုံးပြီးလို့ရှိရင်အချိုရည်ကတ်တာကိုပါတို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲစီးချိုတွေထိန်းနေရလို့ဆိုရင်စီးချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေဖြစ်လာမှာပါအဲ့တော့ဥပုံမဆောင်ခင်ဒီမေးခွန်းလေးတွေရောဖြည့်ကြည့်ပြီးပြီလားပေါ့ကိုယ့်ရဲ့၃လပြင်းမြစီးချိုပေါ့ A1C ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့တော့အဲ့ A1C ကကောင်းသလားကျမတို့လိုချင်တာတော့9အောက်ပေါ့9အောက်ရှိနေတဲ့လူလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စီးချိုများတဲ့လူလားပေါ့နောက်ကဥပုံဆောင်နေလို့ရှင်ကိုဘာတွေစားတတ်လဲကိုပုံမှန်လိုပဲနှစ်ကြိမ်စားသလား အဲပုံမှန်ပမာဏပဲဒါမှမဟုတ်ပိုစားသလားနောက်ရခင်ကရောစီးချိုကြဘူးလားစီးချိုတွေ80ယောက်ကြဘူးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုသတိလစ်သွားဘူးတယ်စိတ်ဝင်ရောက်ဘူးတယ်ဒါမျိုးတွေရှိလားပေါ့နောက်စီးချိုဥပုပ်တော့စောင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးချိုစစ်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်တရားစခန်းသွားတယ်စီးချိုဖောက်တဲ့ဆက်မပါဘူးဒါမျိုးလေးတွေလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေပေါ့ကို့မှာလေးဖြတ်ဖူးတာနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာကြောက်ကက်အားနေတာဒါတွေရှိလားဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ပြီးတော့မှဥပုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါမယ် ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုသလဲဆိုတော့အဓိကခုနပြောသွားသလိုပဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တောက်ဆေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ insulin ကိုကိုစားတဲ့ပုံစံစားမဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ရောညီထွေအောင်ပြင်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေစားကြလဲပေါ့အာယုံသွန်းစားမယ်နေသွန်းစားမယ်နောက်မှကိုကအချိုပွဲပါမှာလားဒီကြားထဲမှာကြံတကာတို့စတုမတူတို့အချိုရည်တို့ဖြော်ရည်တို့ဒါတွေပါမှာလားပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဒါကတော့ကျမတို့ပုံမှန်အဖြစ်မနက်စာနေ့လယ်စာညစာ သုံးခါစားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥပုံမှာဘလို့လေးဖြစ်သွားတတ်လဲဆိုရင်အာယုံစွန်းနေဆုံးကပိုစားလိုက်တယ်တခါလေညက်နေမှာအစာမစားတော့လဲထညက်တို့စတုမတူတို့ဒါတွေတောက်လိုက်တဲ့ခါမှာစီးတူကအမြဲတမ်းရင်ရတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဥပုံမဆောင်မိတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့တက်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုမျိုးပို့ပြီးတော့စီးချိုတွေကိုချိန်ကြီးပို့ပြီးတော့စစ်ဖို့လိုပါမယ်တကယ်တော့အစားအစာနဲ့ဆေးရညီမျှဖို့လိုတယ် အစာလျှော့ပြီးအရန်စားလိုက်တယ်ဆေးကပုံမှန်တိုင်းတောင်းရင်စီးချိုကျတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးမှာအစာကလိုအပ်တယ်တဲ့ပိုစားတယ်ကိုကဒီဆေးပမာဏပဲတောက်တယ်ဆိုရင်စီးချိုတက်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲစားစားကျမတို့ကမစားဘူးဖောက်လိုက်ရင်130အောက်ရှိရမယ်အစာစားပြီးတော့နေစွန်းသုံးဟုတ်အာယုံစားပြီးရင်180မကျော်ရဘူးညအိယာဝင်မှာ140အောက်ရှိရမယ် 3လပြန်မြစူပေါင်းချိုတက်ပေါ့3လ3လပြန်မြစီချို A1C က9အောက်ရှိရမယ်ဒါတွေရှိပြီဆိုရင်တော့စီချိုထိန်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စီတိုဆေးတွေတောက်လို့ရလားအင်ဆူလင်တွေထိုးလို့ရလားပေါ့နော်ဒီမေကွန်းလေးကိုဆက်ပြီးဖြေပါမယ်ဒီဆေးအုပ်စုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဗမာပြည်မှာအဲအသုံးများတဲ့ဆေးတွေပေါ့နော်တောက်ဆေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအင်ဆူလင်ကလည်းတစ်ချိန်ထိုးနေရလားနှစ်ချိန်ထိုးနေရလားလေးချိန်ထိုးနေရလားပေါ့အဲ့တော့ကိုတောက်တဲ့ဆေးတွေ ကိုထိုးတဲ့ insulin ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆေးတွေကိုအတိုး short လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ metformin metformin ကတော့အတောက်အများဆုံးပဲလူတိုင်းနှီးပါးစီးချိုသမားအားလုံးနှီးပါး metformin ပါတယ်မဖော်မင်ကိုဥပုံမဆောင်ခင်တောက်နေတဲ့ဈေးပမာဏတိုင်းတောက်ပေါ့ဆိုလိုတာက तू ကတနေ့ကိုတစ်ထောင်အားတောက်ရင်ဥပုံမှာလည်းတစ်ထောင်အားတောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ dose ကို short ရမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်မှာ short ရမလဲဆိုရင်လူနာညနေသားမစားတော့အဲ့တော့ညနေမှာတောက်တဲ့မဖော်မင်ကိုတော့ကျမတို့ကရက်ဖို့လိုပါမယ် အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့လူနာတယောက်ကပုံမှန်အပြင် performing 900ကိုတစ်နေ့ကို3ညတောက်တယ်ဆိုပါစို့ညနေမှာအစာမစားတော့ဘူးဆိုကျမတို့ကညနေ dose ကိုရက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်နေ့မှာ1500ပြည့်အောင်တောက်လို့ရပါတယ်မနက်ကိုတစ်လုံးခွဲသို့မဟုတ်နေ့လယ်ကိုတစ်လုံးခွဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်မှာထည့်တောက်လိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုတ်ရှုပ်တယ်ဆရာမရေချိုးရတာခက်တယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနှလုံးတစ်လုံးလုပ်လို့ရပါတယ်။မနေ့မှာတိမ်မစားဘူးဆိုလက်ဖုံးတစ်လုံးတောက်ပါတကယ်လို့နေ့လယ်သားမှာနည်းနည်းလေးပူစားမယ်ဆိုရင်နှလုံးကိုတောက်လိုက်ပါပေါ့။အဲ့တော့ညနေအစာကိုလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညနေညနေမပေါ်မင်းကိုရက်လိုက်ရပါတယ်။တချို့လူနာတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲမဖော်မင်တစ်ထောင် SR form ပေါ့ SR form ဆိုတာသွေးထဲမှာအကြာကြီးနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွေးထဲကိုရောက်တဲ့ form မျိုးပေါ့ SR form မျိုးကိုတောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dose တိုင်းပဲတစ်ထောင်တောက်ရင်တစ်ထောင်မိနစ်ကိုတစ်ကြိမ်တောက်ကိုရပါတယ်ဒါ metformin တောက်နည်းပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့မေကွန်လေးတစ်ခုတွေ့ပါတယ်မဖော်မင်ကိုမနက်ကို900နှလုံးညနေကို900နှလုံးတောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမဖော်မင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့အဲ့တော့ total အားဖြင့်သူက2000တောက်နေကျမတို့က2000ဆက်တောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမနက်စာမှာတောက်တဲ့နှလုံးကိုပုံမှန်တိုင်းတောက်နေ့လယ်မှာနှလုံးတောက်ဖို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကတ်သွားတယ်သူကတကယ်လို့မဖော်မ2000ကိုအချိန်နီးနီးမှတောက်ရင်အစားတောက်ပြတ်တာတို့ပြို့တာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ကနေစွန်းမှာခုနသွေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတယ်အစာဖောင်မျိုးကိုပြောင်းပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်တနေ့လုံးစီးချိုလည်းထိနိုင်မယ်စီးချိုအရင်ကျသွားတာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမဒီမဖော်မနဲ့ဆိုင်တဲ့မိကုံးလေးတော့ဖြ ဖြစ်ပြီးပါပြီတစ်ချိန်နဲ့တောင်းရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်အုပ်စုတစ်ခုတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအရန်သုံးများတယ် glycoside glycoside amber နောက် glipizide glimipiride ပေါ့နော်ဒီဆေးတွေက sulfonine urea ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့အဲ့တော့စီးချိုသမားတွေဒီဆေးတွေဆက်တောက်လို့ရလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သုံးလပြန်မြစီချိုဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ A1 ဆရာအရန်ကောင်းတယ်တချို့တွေဆိုစီချိုထိန်းနိုင်တယ်6.5 9 ဒီလိုရှိရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ပောက်တဲ့ dose တွေနည်းနည်း short တောက်ပုံပေါ့မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဥပုံမဆောင်ရင်လည်း A1C က8ရက်တို့9လို့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုဥပုံမှာ short လိုက်လို့ရှိရင်စီချိုကမထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းလဲတောက်လို့ရတယ်ဒါတော့လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့စီချိုပမာဏပေါ့ဥပုံမဆောင်ခင်ကအချိန်ဥပုံဆောင်တဲ့ချိန်မှာရှိရဲ့စီချိုကိုနဲ့ပတ်ဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေကိုအတိုး short လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ saponine urea ဆိုတဲ့အုပ်စုကို အချိန်မဲ့ငကိုနဲ့ကမနက်မှာတောက်တဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆက်တောက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့စီးချိုကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့တောက်တဲ့ဆက်ပမာဏရဲ့တဝက်လောက် short ပြီးတော့တောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ glycoside ပေါ့ glycoside 82ကျိန်းကျွန်တော်တို့ဆိုမှာအရန်ကိုအသုံးများပါတယ်ဗုတ်ထူးနဲ့ပန်ကလင်းနစ်တွေကလည်းဒီဆေးတွေကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဆေးမျိုးစားသုံးတဲ့လူအများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ glycoside 80တွေကမနေ့တစ်ကြိမ်ညနေတစ်ကြိမ်တောက်လေးတောက်တာရှိတယ် အဲ့တော့ဒီဆေးကိုဥပုပ်ဆောင်ရင်တော့ညနေမှာမတောက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညနေစာမစားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညနေစာရဲ့ဟာကိုမနက်မှာရွှေ့ပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုတာဂလီကလဆိုက်မနက်တစ်လုံးညနေတစ်လုံးတောက်ရင်ဂလီကလဆိုက်ကိုမနက်ကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်ချမ်းပေါ့ dose ကို short ပြီးတော့မနက်မှာပဲတစ်ချိန်ပဲတောက်မယ်ဆိုရင်အာယုံစွန်းရောနေစွန်းရော cover ဖြစ်မဲ့အပြင်ညနေမှာလည်းစီးကြိုမကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတောက်လို့ရပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ဂလီပီဇိုက်ပေါ့ဂလီပီဇိုက်နည်းနည်းတော့အသုံးနဲ့ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေထုတ်သက်ကြီးရဲ့လူတွေတောက်တဲ့ဆရှိတယ်အဲ့တော့5 mg လာတယ်သူကမနေ့တစ်ချိန်ညနေချိန်ပေးလေးပေးထားရှိရပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းနဲ့ဒီဆေးအုပ်စုတွေဆိုရင်ကျမတို့ကညနေမှာညနေစာမစားဘူးဆိုရင်ရက်လိုက်ပါအဲ့ဒီဂလီပီဆိုက်ကတော့သွေးထဲမှာအကြာကြီးမနေဘူးပေါ့၄နာရီကနေ6နာရီလောက်ပဲနေတယ်ဒါဆိုကျမတို့ကအဲ့ဒီညနေတောက်မဲ့ဆေးကိုနေခင်းကိုရွှေ့ပြီးတောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးက ညခုနဆာဖော်နိုင်ယူရီးယားဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့နော်။နောက်တခြားဆေးအုပ်စုတွေတောက်ရင်ရောပေါ့တခြားဆေးအုပ်စုတွေကအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအသုံးများလာတဲ့ဆေးတွေ DPP4 inhibitor လို့ခေါ်တဲ့ sitagliptin တို့ betagliptin တို့ linagliptin တို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဆေးတွေတောက်နေတဲ့လူတွေကိုဒီဆေးတွေကဆေးလို့အရန်ကျသွားတာမျိုးမရှိတတ်ဘူးအဲ့တော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးတွေကိုပုံမှန်တိုင်းပဲတောက်လက်စပမာဏအတိုင်းဆက်ပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ် ဆိုလိုတာမနက်မှာငကိုနေကတစ်ချိန်တောက်တယ်90အားတောက်တယ်ဆို90ပေါ့နော်100အားတောက်တဲ့လူဆိုရင်100အားတစ်ချိန်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တောက်သုံးလို့ရပါတယ် နောက်ထပ်ကြံတဲ့ဆေးအုပ်စုကတော့ SGLT2 inhibitor ခေါ်တဲ့ canagliflozin ဒါပါ amber ပေါ့နော်ဒီဆေးတွေအခုပမာယူမှာအကုန်လုံးရတယ်တော်တော်များများလည်းတောက်နေကြပါပြီနောက်ဆေးအဟောင်းတစ်ခုကတော့ pioglitazone ပေါ့ဒါအရင်လဲကရှိနေတဲ့ဆေးပါအဲ့တော့ဒီဆေးအုပ်စုတွေကအာသာချက်ကတော့သူတို့ကစီးချိုအရန်ကျသွားတာမျိုးမဖြစ်တတ်ဘူးနောက်ပြီးသူတို့ကတစ်ချိန်ပဲတောက်ရတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တော့မလို့မနက်မှာတစ်ချိန် တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပါယိုဂလီတစုံကတော့မနေ့မှဆေးတွေအများများလို့နေကင်းကိုရွှေ့တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်တောက်လက်စာပမာဏအတိုင်းပဲလျှော့စရာမလိုဘူးတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုန SCLG2 တောက်တဲ့လူတွေကတော့ အဲရေဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့တောက်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါအခုပြောသွားတဲ့ဈေးတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလက်ဆရှိတဲ့ဈေးတွေကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့။ပုံမှန်အားဖြင့်အကုန်လုံးကတောက်လို့ရတယ်။ခုနဆာဖော်နိုင်ယူရီးယားအုပ်စုလေးပဲကိုယ့်ရဲ့စီးကြိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတိုးလျှော်လေးနည်းနည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တချို့လူတွေကတော့အင်ဆူလင်ပါနေတတ်တယ်။အဲ့တော့အင်ဆူလင်ကကိုထိုးနေတာဘယ်အမျိုးအစားလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာအခြေခံလိုတဲ့အင်ဆူလင်တစ်ကြိမ်ထိုးပေါ့ဒီတစ်ကြိမ်ထိုးကကျွန်တော်တို့သိနေကြ insulator တို့ glargin တို့ glaritas တို့ဒီအုပ်စုတွေကအဲအသုံးများတယ်ညမှာတစ်ကြိမ်ထိုးလေးထိုးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစာနဲ့ထိုးတဲ့ insulin ပေါ့ဒီ insulin တွေကတော့များသောအားဖြင့်တစ်ခုတည်းထိုးလေးထိုးတာမရှိဘူးခုနအခြေခံ insulin နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထိုးလေးထိုးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ insulin တစ်ခုကတော့ယော့ ခုနပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အခြေခံ insulin နဲ့အစာနဲ့ insulin ဒီနှစ်ခုကို ရောထားပြီးသား premix insulin အဲ့နှစ်ကြိမ်ထိုးလေထိုးတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ကိုထိုးနေတဲ့ insulin ကဘယ်အမျိုးအစားလဲဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့တို့ကတော့ insulin dose တွေကို dose short လုပ်လို့ရပါတယ်အကြိမ်မဲ့ထိုးတဲ့ insulin ပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ညမှာထိုးလေထိုးတာရှိတယ် အဲ့တော့ကိုကဥပုပ်ကိုရက်တူစောင့်ပါလားဝါရင်း၃လလုံးစောင့်ပါလားပေါ့ရက်တူပဲတပတ်မှာတစ်ချိန်ပဲတစ်ရက်ပဲစောင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအင်ဆူလင်မျိုးပြောင်းပြီးတော့နော်မနေ့နဲ့ညနဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ထိုးနေစရာမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုညထိုးလိုက်နောက်နေ့ကိုမနေ့ထိုးလိုက်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပုပ်ရက်တူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညမှာထိုးတဲ့အင်ဆူလင်ညကိုပဲတစ်ချိန်ဆက်ထိုးမယ်ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး ဒါပေမဲ့တကယ်လို့နေတိုင်းကိုပဲစောင့်မယ်ဝါရင်း၃လလုံးပဲစောင့်မယ်ဆိုရင်တော့ညမှာထိုးတဲ့အင်ဆူလင်လေးကိုမနက်မှာပြောင်းပြီးတော့တစ်ချိန်ပြောင်းထိုးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဆူလင်ဘယ်လိုထိုးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညမှာထိုးတယ်ဆိုရင်ညမှာအိယာဝင်မှာတစ်ချိန်ထိုးလိုက်တယ်တညလုံးကိုစီးချိုထိမ့်မယ်နောက်နေ့မနက်မှာစီးချိုတွေကောင်းနေအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မနက်မှာတစ်ချိန်ပြောင်းပြီးထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်နေ့လုံးကို cover ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကကဘာလဲဆိုရင် အခုထိုးလက်စဒိုးစီရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့ပြီးတော့ထိုးဖို့လိုမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မစားတော့ဘူးပေါ့လေ။ဒီချိန်မစားတော့ဘူးဆိုလိုတာကတနေ့ကိုညတိုင်း30 unit ထိုးနေတယ်ဆိုရင်30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့မယ်ဆိုရင်ညကို9 unit ပဲထိုးဖို့လိုမယ်။အတားဆိုကျမချီထိုးတွေကမထိန်နိုင်တက်သွားမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အစမှာတော့နည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့ထိုးမယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတစ်ချိန်ထိုး basal insulin အမျိုးအစားတွေက တောက်ဆေးတွေနဲ့တွဲတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီအင်ဆူလင်ကိုထိုးသလိုပဲတောက်ဆေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းတောက်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့တစ်ကြိမ်ထိုးပြီးဆေးဘလို့ညှိမလဲပေါ့ခုနရှော့ပြီးထိုးလိုက်တဲ့စီးချိုတွေကတက်လာမှာလားအဲ့တော့ကျမတို့ကညာဘက်ကိုဆေးထိုးတယ်ဆိုရင်မနက်ကိုစီးချိုကိုစစ်ကြည့်ပါ မနက်မှာအင်ဆူလင်ထိုးတယ်ဆိုရင်ညအိပ်ရအောင်စီးချိုစစ်ကြည့်ပါ အဲ့တော့လိုချင်တာကတော့130 mg အောက်ပဲရှိရမယ်80နဲ့130ကြားရှိတယ်ဆိုရင် အခုထိုးတဲ့ insulin dose နဲ့ကိုကအဆင်ပြေတယ်ဒီ dose တိုင်းကိုပဲဆက်ထိုးပါ တကယ်လို့130ထက်များတယ်တရက်များရုံနဲ့မကဘူး3ရက်စတိုက်ပါများနေပြီဆိုရင်တော့2 unit စီတိုးသွားလို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာ30ထိုးတယ်ဒါမဲ့ဖောက်လိုက်တိုင်း180 80ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့က3ရက်မြောက်နေ့မှာ2 unit တိုးပါဒီလိုနဲ့တိုးသွားတာအများဆုံး90ထိထိုးလို့ရပါတယ် အဲ့တော့စီးချိုကြခဲ့ရင်ရောအခု short ထိုးတာပဲဒါပေမဲ့အခု80အောင်ရောက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကထိုးလက်စရဲ့2 unit ကိုပြန် short ပါပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတစ်ချိန်ထိုး insulin တွေကအစမှာတော့30 15ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်း short ထိုးတော့လေနောက်ပိုင်းမှာဆေးပြန်ညှိရဆိုရင်ကိုကိုလိုအပ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရောက်သွားမှာပါနောက်တစ်မျိုးကတော့အချိုးများတာနှစ်ကြိမ်ထိုးပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်ထိုးဆိုတာအရောအင်ဆူလင်အမျိုးအစား မနက်စာမစားမိတယ်ညနေစာမစားမိမှာထိုးလေးထိုးတာရှိတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျမတို့ဥပုပ်ရက်တူစောင့်ပါလားဝါရင်းတွင်လုံးဆောင်ပါလားဒီနှစ်ခုကိုပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပုပ်ရက်တူပဲတရက်ပဲစောင့်မယ်ဆရာမဆိုရင်တော့ဒီအင်ဆူလင်အမျိုးအစားကိုပြောင်းပြီးတော့ထိုးစရာမလိုပါဘူးဟိုထိုးလက်စဒီ Mr. or 30 70ကိုမနက်မှာထိုးတဲ့ dose တိုင်းပဲထိုးပါဆိုလိုတာမနက်မှာ20ထိုးရင်ဥပုပ်ဆောင်လဲမနက်ကို20ထိုးပါ ဒါပေမဲ့ညနေမှာသူကအစာမစားတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီ insulin နန်းမှာအစာအတွက် insulin ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကညနေမှာအစာမစားရင်ညနေဒီ dose ကိုလုံးဝထိုးစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနှစ်ကြိမ်ထိုးထိုးနေရင်ဥပုပ်ကတည့်ရက်ပဲရက်တိုဆိုရင်မနက်ပုံထိုးပါညနေမထိုးပါအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသုံးလလုံးလုံးဆောင်မယ်စီချိုကမမိမှလဲစိုးရိမ်နေဆိုရင်เนาะဒီ insulin နှစ်ကြိမ်ထိုးအရောကို Novomix လို့30လို့ခေါ်တဲ့ analog အမျိုးအစားကိုပြောင်းထိုးဖို့လိုပါမယ် အဲ့တော့ဒီ analog အမျိုးအစားကတော့အဲတက်ကြိမ်ထိုးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဒါလေးကတော့ကြိုတင်ရောဆက်ပြီးသားအရောအင်ဆူလင်ကိုဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့ခုပေါင်းမဆောင်ခင်မနက်မှာထိုးနေတဲ့အင်ဆူလင်အတိုင်းပဲအာယုံစွန်းမှာထိုးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့အဝါရောင်လိုင်းကလေးကအစာအတွက်အင်ဆူလင်အစိမ်းရောင်လိုင်းလေးကအခြေခံအင်ဆူလင်အဲ့တော့တစ်နေ့လုံးစီးကြိုကကာပါဖြစ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးထိုးလို့ရပါတယ် ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဆေးကိုဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့စီးကိုဘယ်ချိန်စစ်မလဲဆိုရင်ဒီလိုမနက်မှာတစ်ချိန်ပဲထိုးတယ်ဆိုရင်နေ့လယ်စာမစားမိနဲ့ညနေစာမစားမိမှာစီးကိုစစ်ဆေးပါလူကျင်နာ140အောက်ပေါ့အဲ့တော့140အောက်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်2 unit စီတိုးထိုးလို့ရပါတယ်ဒါလည်း3ရက်ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ3ရက်မနေလို့မှစီးကိုကမကြဘူးဆိုရင်2 unit တိုးထိုးပါ80ကနေ140အတွင်းပဲရှိရဆိုရင်တော့ထိုးလက်စာ dose ကအကောင်းဆုံးပဲဒီ dose ဆိုင်ပဲ တကယ်လို့စီးချိုကျရတယ်80အောက်ကြီးရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ထိုးလက်စာတိုးစီရဲ့ပင့်ယူနစ်ကိုပြန်လျှော့ပြီးထိုးလို့ရပါတယ် အဲ့တော့ဒီအရောအမျိုးအစားအင်ဆူလင်ကိုမနေ့တစ်ချိန်ပဲထိုးတယ်ဆိုရင်စီးချိုမထိန်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်လားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့စီးချိုမထိန်နိုင်ရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲနောက်ထပ်၃မျိုးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်နံပါတ်၁ကတော့နေ့လယ်စာစားတဲ့ချိန်မှာဆေးကိုထည့်တောက်လိုက်တာပေါ့ဟိုမနေ့ကတော့ဒီအရောအမျိုးအစား20ဆိုလဲ20 unit ထိုးတယ်ဒါမှနေကင်းမှာခုန DPP4 လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုပေါ့ sitagliptin တို့ vitagliptin တို့ linagliptin တို့တောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် metformin အဲခုနပြောတဲ့ sustain release အမျိုးအစားမျိုးကိုနေ့လယ်စာမှာထည့်တောက်မယ်ဆိုရင်တောက်ဆင်းနဲ့ insulin နဲ့တွဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့စီဂျိုကိုထိန်းလို့ရပါဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းမရသေးဘူးစီဂျိုကလည်း control မရဘူးဒါဆိုကျမတို့ကတော့နောက်ထပ်လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုက Novomix 30လို့ခေါ်တဲ့ insulin အမျိုးအစားကိုနှစ်ကြိမ်ပြောင်းပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ် အဲ့တော့ဒါကတော့အခြေခံအင်ဆူလင်အရောပေါ့နော်အခြေခံအင်ဆူလင်နဲ့အစာအင်ဆူလင်ကိုထိုးလိုက်တယ်ဒါမှစီးကျူကတိတ်မမိခြင်းဘူးဒါဆိုကျမတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တောက်ဆေးကိုလေးလေမှာထပ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စီးကျူကကောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုလည်းမရသေးဘူးမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဆူလင်အမျိုးအစားကိုပြောင်းပြီးတော့ Novomis 30လို့ခေါ်တဲ့ analog အမျိုးအစားကိုအာယုံမှာတစ်ကြိမ်နေစွန်းမှာတစ်ကြိမ်သူကတော့ကက်ရထိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတစ်နေ့လုံးစီးကြိုတွေကောင်းသွားနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုလဲအဆင်မပြေသေးဘူးဒါစီချိုကမထိနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအစာအင်ဆူလင်ကိုအာယုံနဲ့နေစွန်းမှာအဲခုနပြောတဲ့အစာနဲ့ထိုးတဲ့အင်ဆူလင်ကိုနှစ်ကြိမ်ထိုးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညမှာအခြေခံလိုအပ်တဲ့အင်ဆူလင်ထိုးလိုက်တယ်ဒါတော့အကောင်းဆုံးကြီးပေါ့တကယ်လို့အမျိုးအစားတစ်စီးကြိုတွေစီးကြိုသမားတွေအင်ဆူလင်၄ချိန်ထိုးနေတဲ့လူတွေဥပုပ်ဆောင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီပုံစံမျိုးကိုပြောင်းပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ် အဲ့တော့တောက်ဆဲတွေပဲဖြစ်စေအင်ဆူလင်ပဲဖြစ်စေဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်စီးချိုကြတဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်စီးချိုကြတာခုနပြောသလိုချွေးထွက်တယ်အမြင်တွေဝါလာတယ်မူးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက္ခဏာတွေလည်းရှိမယ်80အောက်လည်းအဲ80အောက်လည်းရောက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့စီးချိုကြရလို့ခေါ်ပါဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိပြီလားအဲ့တော့ဒါဒီစီးချိုကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားဟာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းပဲအချိုတက်ကိုဖောက်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်80အောက်ရောက်နေပြီဆိုရင် အချိုရည် 150cc ဖောင်ကတ်တဝက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ချိုရည်မရှိဘူးဆိုကျမတို့သကြားကိုဒီလက်ဖက်ဇွန်းနဲ့3ဇွန်း4ဇွန်းဂလူကို့စ်30ဂရမ်နှစ်ထုပ်ဒါကိုအမြန်ဆုံးဖြော်ပြီးတော့တောက်လိုက်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့တော်တော်များများအစီချိုကြတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတော့တောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်စစ်ရမှာမသိဘူးပေါ့ ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်15မိနစ်နေပြန်စစ်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြာနေတာဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့တော့80အောက်ပဲအချိုရည်တောက်တာလဲဒီလိုတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုကျမတို့ကဒီလိုမျိုးအချိုရည်ကို3လသက်တိုင်းဖောက်ပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်ဒီ3လမြောက်မှာမှ80အောက်မှာပဲရှိရဆိုရင်တော့နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းကိုသွားဖို့လိုပါပြီဂလူကို့စ်ကိုအကျော်ရဲကနေသွင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကြတော့ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ 80ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖောက်လိုက်တော့တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ထမင်းစားတဲ့အချိန်ဖြစ်ရင်တော့ထမင်းကိုစားပါထမင်းစားချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့အစာတစ်ခုခုကိုပြန်ပြီးတော့စားလို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စီးချိုဆေးတွေ insulin ဆေး insulin တွေကို dose ပြန်ပြီးပို့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဒီကုန်းနဲ့နေကုန်းပြောချင်တာကတော့တကယ်တကယ်တော့ဥပုံဆောင်လို့ရတယ်ဥပုံမဆောင်ရင်အရေးကြီးတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှာ နောက်တစ်ခုကမနက်တိုင်းမှာစီးချိုတွေတက်နေပြီဆိုရင်ညမှာကြာနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မနက်3နာရီလင်းအားကြီးမှာစီးချိုကြာသွားတတ်တဲ့လူတွေကမနက်မှာပြန်ဖောက်လိုက်ရင်များနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဒီရင်ရတဲ့စာလို့ရှင်ဥပုပ်ကာလမှာပို့ပြီးတော့စီးချိုကိုမြူတကိုင်းနဲ့ နစ်တကျပို့ပြီးတော့စစ်ဖို့လိုပါမယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့တောက်ဆေးတွေအထိုးဆေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျနဲ့ညှိပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးညှိပြီးတောက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ခွာရင်ဥပုပ်လာမှာစီချိုယောဂရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့စီချိုတွေကိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ကုသိုလ်ဘာဝနာတရားတွေပွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆရာမတော်ကြာညိုဆိုးမြင့်ကတော့เนาะတော်တော်တို့ဒီလက်ရှိဆေးတောက်နေတဲ့လူတွေတော်၎င်း နော်အင်ဆူလင်ထိုးတဲ့လူတွေတော့၎င်းဘလို့ထိုးရမယ်ဘလို့မျိုးညှိရမယ်ဆိုတာကိုတင်ပြသွားရအောင်ပြည်စုံတင်ပြသွားရအောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ slide တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဆရာဝန်များရှိရင်ဆရာတို့ CFAN မြန်မာနဲ့ naturally better အနေနဲ့မျှဝေပေးပါဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်ကာလတူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဒီဆရာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လူနာတွေကိုတေချာ advice ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်နားလေတာပေါ့ကြမ်းမြင့်နားလေတာကျွန်တော်တို့ကမနေ့9နိုင်မှစားတယ်နော်12နိုင်ကျော်ရင်မစားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဆေးတွေတောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်မနေ့နဲ့နေ့လေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပလိုက်နော်ဒီနေ့၃ချိန်တောက်တဲ့လူဆိုရင်မနေ့နဲ့နေ့လေရွှေ့ပလိုက်တော့နော်ညနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်လောက်မတိုက်တော့ဘူးမကျွေးတော့ဘူးအဲ့တော့အဲအဲ့ဒီခါမှလေကျွန်တော်တို့ကဒီမနေ့ပိုင်းကိုများများပြီးရပေါ့ဒါမှ तू ကတကယ်လို့ကြသွားခဲ့ရင်တော့နေ့လယ်မှာစားလို့ရတယ်ပေါ့နော် နေ့လေကြရင်တော့ကျွန်တော်ကတိတ်မပေးခြင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတို့ဒို့စီကိုကျွန်တော်ကမနေ့ကိုတူတက်ညနေနေ့လေဝန်တက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သွားတာပေါ့ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့7နိုင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာမှမစားရတာများတော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဥက္ကကောင်းတဲ့အာသာချက်ကတော့ဒါညနေပိုင်းမှာအချွေလေးနည်းနည်းတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အာသာချက်ပေါ့ hypoglycemia ရသွားရင်တော့ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့ကြတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နံပါတ်2ကတော့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အခါမှာဆင်မတင်ပြသွားသလိုပေါ့နော် မဖော်မင်ရိုးရိုးကဟလာ၈နာရီလောက်ပဲခံတယ်ဒါပေမဲ့မဖော်မင် SR လို့ပြောလိုက်တော့သူက12နာရီခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့12နာရီခံတယ်ဆိုတော့မနေ့လေ12နာရီတောက်လိုက်ရင်ဟလာနောက်နေ့12နာရီလောက်ထိဟိုဒီအနောက်12နာရီလောက်ထိသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇမတ်တင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှမျိုးတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆေးတွေတောက်တယ်ညနေပိုင်းမှာစီယိုကျသွားတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ညနေပိုင်းမှာစီယိုတွေကထိမ့်မြရလူလည်းရှိနိုင်တယ်အဲဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ဇမအမျိုးသူတင်ပြသွားတဲ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ချိုးရည်တွေတောက်လို့ရလားဗောနော်ရပါတယ်ဗောကျွန်တော်တို့ဖုံဖုံတွေကိုလည်းချိုးရည်ကတ်လို့ရလားရပါတယ်ဗောသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီချိုသူချိုသမားတွေမှာအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတကြားကိုမတုံမဲနဲ့တကြားအစားထိုးပေါ့နော်ဒီဒီနာပြောတဲ့ဒီ stevia တို့ naturally better တို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီစီချိုတကြားတွေကိုတုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကဲချွေတောက်ခြင်းတံမြာတိညစ်စီချိုကြားထဲတောက် ကပလာသီးညစ်စီယူတာထဲတော့လက်ဖက်ကော်ဖီတောက်မယ်ဆိုရင်ကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာနှုံးစီမတုံးနွားနိုးသုံးမုံနှုံးစိမ့်သုံးမုံကျွန်တော်မီကိုကော်ဖီမိတ်လေးနဲ့စီယူကြားနဲ့တွဲပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က suggest လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တော့မိကုန်းနေဆရာတို့ဟိုနော်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့တချို့မိကုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကိုပဲကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးတော့ဆရာတို့ဖြေပေးပါဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာဟလာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး နော်ဒေါခင်ညိုညိုဆိုတာကတော့အင်ဆူလင်နှစ်ကြိမ်ထိုးနေသူဥပုသ်ဆောင်ရင်ညနေစီမထိုးလို့ရလားဆိုတော့ဒါဆ iam ဖြည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါညနေစီမထိုးလို့လည်းရပါတယ်တစ်ကြိမ်နဲ့ထိုးပါပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆ iam ပြောတဲ့တည်းကမှတ်သားလိုက်ရတာတော့ဒီလိုဆေးတွေကိုပြောင်းတယ်မပြောင်းဆိုတာရေဘူးအားပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာပါဒါပေမဲ့တဦးချင်းစီရဲ့အခြေအနေကတူမှာမဟုတ်ဘူး နော်တချို့တွေကဒီမနေ့ကတစ်ကြိမ်ထိုးလိုက်ညနေမှာတက်နေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချို့ကတစ်ကြိမ်နဲ့ထိုးတာနဲ့ညနေမှာလုံလောက်တဲ့လူရှိတယ်လို့ချို့ကတစ်ကြိမ်နဲ့ထိုးတာနဲ့ညနေမှာကြတဲ့လူရှိတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လူတဦးချင်းတယောက်ချင်းရဲ့အခြေအနေကိုပဲကြည့်ပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့ဈေးတို့အတိုးလျှော့လို့တာအကောင်းဆုံးပါဒါဆ iam တော်ကြာညိုစိုးမြင့်တင်ပြသွားတာက generally ရေဘူးအားဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတင်ပြတော့တာဖြစ်ပါတော့ဒီအဖြေရတော့ဆ iam ညနေပိုင်းမထိုးတဲ့ရပါလေပေါ့တကယ်လို့ဆ iam တင်ပြသွားမှကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ် တကယ်လို့များတက်နေမလို့လုပ်မလဲပေါ့တက်နေဆရာမပြောတယ်ဩနေ့လယ်မှာစီလီတောက်ကြည့်ပါလားပေါ့မဖော်မင်တို့စစ်တာကလစ်ပတင်တို့အဲ့လိုတောက်ကြည့်ပါလားသို့မဟုတ် noble mix ဆိုရက်နော်ကျွန်တော်တို့ insulin ကိုနှစ်ကြိမ်ထိုးပါလားပေါ့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့တိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်ကိုဘီစိန် insulin ထိုးမယ်နေ့နေ့လယ်နဲ့မနေ့ကိုအာအာနှစ်ခုထိုးလဲရပါတယ်ဘောဒါအကောင်းဆုံးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဥမြကိုမြတောင်းဆွေလူကတကယ်ချင်းတယောက်ကလည်းအသက်60 အဲစီဂျိုစဖြစ်တာသိတာနဲ့တပတ်တစ်ချိန်ဥပုသ်ဆောင်ပြီး3လလောက်တစ်ချိန်တရားစခန်းဝင်တယ်အခုသူ့ကျမ်းမာရေးရဲကောင်းတယ်အစားပုံမှန်ပြန်စားနေတာ3နှစ်ရှိပြီဘာစီဂျိုမှလည်းပြန်မလာတော့ဘူးချိုလွန်ခဲ့တာလုံးဝရှောင်တယ်တက်တိချိုရင်တချမ်းစားတယ်စီဂျိုလည်းပြန်ဖြစ်လာတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဆရာကြီးဦးမောင်တန်းနည်းနည်းလောက်တင်ပြပေးပါဦးအဲကျွန်တော်တို့ဥပုသ်ဆောင်ရင်ပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာတော့ဟလာမနဲ့ဆိုလဲစာရတဲ့အတွက် အဲအာယုံဆုံးကိုတအားစားတယ်နေ့နေ့စဉ်လဲလို့ပဲအာနောက်တနေ့မနေ့ထိနော်ဥပုသ်ဆောင်မှာဆိုတော့နော်ဒီအစာဟာရကိုဟိုလွန်လွန်ကဲကဲစားသုံးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပုသ်ဆောက်တယ်ဆိုတဝစားပေါ့နော်အဲ့လိုမစားဘဲနဲ့ခုနပြောသူပေါ့မနေ့ဥပုသ်ထွက်မယ်အာယုံနနက်စာစားမယ်ဆိုရင်လည်းအစာကြည်လွယ်တဲ့ဟာကိုပဲနော်အဲညတောင်စားသင့်ပါတယ်တကယ်လို့မဟုတ်စီးကျိုးစီးတွေတောက်လို့ စီးချိုကဒါစာလာတယ်စီးသွေးချိုလေးနဲ့ကြတယ်ဆိုရင်လည်းမနက်9နာရီမှာပေါ့နော်အဲနွားနို့တို့အသီးနှံလေးတွေနော်မုတ်ပဲသီးစာလေးတွေအစာပြေစားလို့ရပါတယ်နေ့စွန်းကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေညွှန်ကြားတဲ့လောက်ပဲစားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်စားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်ထမင်းတွေနှစ်ပကံ သုံးပကံ စားလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့စီးကြိုတွေစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတအားတက်သွားမယ်နော်စီးတွေနောက်ကလာရမယ် နော်စီးနောက်ကလိုက်ရဥပုပ်လည်းစောင့်နေတဲ့အတွက်ဒါစီးကြိုတွေတအားကျသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်ကိုပဲနော်စီးနဲ့အစာနဲ့နော်ခုနဆရာမဒေါ်ချန်ညူစုမြင့်ပြောပြသွားသလိုစီးနဲ့အစာနဲ့ညှိပြီးတော့နော်အဲ့တော့အနက်အာယုံစွန်းနော်နက်နက်9နိုင်မှာအဲအစာပြေနော်နောက်နေ့လယ်နော်ဥပုံမဝင်ခင်ပေါ့နော်နေစွန်းမှာလည်းနော်အဲတဝက်လောက်ပေါ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက် အမြတ်တရလေးစားမယ်ဆိုရင်စီဂျူတအားကြတာတွေတအားတက်တာတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲနောက်တစ်ခုကလည်းနော်အဲဈင်းကြံလျှောက်တရားမှတ်တယ်ဆိုအစာလဲကြည်တယ်နော်အဲကုသိုလ်တွေလည်းရပါတယ်ဒါကြောင့်နော်အစာတော့ရယ်စီးရယ်နော်မပြင်းထန်တဲ့ကုလဲလှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ဆရာဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာကျွန်တော်ထင်တယ်ဒေါ်မြတ်ဝင်းလာကုမြတ်ဝင်းလာမသိဘူး လာပြည့်နေ့ကစဆောင်ပါတယ်6နိုင်ခွဲလောက်တော့ချွေးတွေပြန်ပြီးတုံလာလို့တမယာသီးနဲ့ပြားရည်တောက်လိုက်ရပါတယ်ဘလို့လုံးတင်ပါလဲဆိုတော့ဇမတော်ကြညိုအသေးစိတ်တင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ hypoglycemia ရတဲ့ခါမှာဘလို့တောက်ရမယ်15မိနစ်ကြာရင်ဘလို့ဆေးရမလဲအဲ့ဒါမှမရရင်ဆေးုံသွားပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေထဲမှာပါသွားပြီထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ကြီးမြင့်အမေကွန်းလေးရှိပါတယ်ဇမတော်ဒေါ်ကြညိုတစ်ချက်လောက်ဖြေပေးပါဦး ကျွန်မတို့ဒေါ်ရင်မြင့်ကတော့သီလယူပြီးတဲ့ညစာပစားပဲဘက်ဖို့ပင်တောင်းရင်ရပါလားတဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်မဒါတော့ဒီမပြောခင်ကမေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ညစာမစားဘူးဆိုရင်ညနေအတွက်တောက်တဲ့မက်ဖော်မီကိုတောက်ဆရာမလိုပါဘူးနေကင်းကိုရွှေ့ရင်ရွှေ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မနေ့နဲ့နေ့လေ ပိုင်းပြီးတော့ပြန်တောက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Ovaltine နဲ့ coffee mug နည်းနည်းရောတောက်ပြီးဆေးတောက်ရင်ရပါသလားတဲ့အဲ့တော့ဒီဥပုပ်တကယ်ချုပ်လူတွေကတော့ဥပုပ်ကိုအရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညနေကိုလုံးဝမစားဘူးစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးတောက်ဖို့တည်တဲ့အတွက်တော့အစာကိုထပ်ပြီးစားစရာမလိုပါဘူးစောင့်မယ်ဆိုရင်ညနေကိုအစာမစားဘူးဆိုရင်ဆေးလည်းမတောက်ပဲနေလို့ရပါတယ်တရားထိုင်တာဇက်တိုက်ထိုင်လိုက်တော့ကြက်သားတွေတောင်းနှင်းသွားပါတယ်တဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဒီလန်လေးဆိုတော့ တရားမှတ်တာတော့ထိုင်ရင်မှတ်လို့ရပါတယ်ဇင်းချံလျှောက်ပြီးတော့လည်းမှတ်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာကြီးပြောသွားလို့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုလေးတွေလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာဘယ်မှာလဲ matches ming ဆိုတာ forming 900ကိုမနဲ့နှလုံးညနှလုံးတောက်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းဆင်မဖြေကြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီ metformin 900မနေ့နှလုံးညနှလုံးဆိုတော့တနေ့ကို तू က2000ပေါ့နော်မနေ့1000ည1000ဒါပေမဲ့ဒီ metformin 900နှလုံးဒီ ရိုးရိုး immediate release လို့ခေါ်တဲ့ metformin အလွတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မနက်အာရုံမှာနှလုံးဝင်တောက်ပါမနေခင်းမှာဒီနောက်ထပ်နှလုံးကိုတောက်လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကတ်သွားရင် ခုနပြောသလိုအစာမကြေတာတို့ပြုတ်ကျင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တော့အဲ့ဒီနေ့လည်တောက်မယ်မပေါ်မင်း900ကိုတော့ sustain release လို့ခေါ်တယ်သွေးထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းတက်တဲ့မပေါ်မင်းမျိုးစားမျိုးကိုပဲ1000 gram ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့တစ်နေ့လုံးတောက်တဲ့2000ကိုတော့ short စရာမလိုပဲနဲ့အမျိုးသားလေးနေကင်းမှာပြောင်းလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီ live ဖက်မှာတက်လာတဲ့မိကွန်းလေးဒီခုလေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ကိုစီသူလင်းလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ဗာမီးထားလဲဆိုတော့ for the religious ပေါ့နော် reason ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ nutrition product တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုကတော့ glucosana တို့ diabetosol တို့တောက်လို့ရပါသလားပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်ဖြေချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့နော်ထုံးစံရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ transparent ပေါ့နော်ရေကကြည်ရမှာမနောက်အောင်ရေကြည်ရမှာမနောက်အောင်ဆိုတော့ညနေပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ nutrition product တွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လို့မရပါဘူးသို့တော့ဟိုဒီ hypoglycemia ပေါ့အဆီကိုတားထိုးကြသွားရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တောက်လို့ရပါတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကကိုက calorie လဲလျှော့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာ နော်ဥမ္မောတန်တင်ပြသွားသလိုပေါ့မနေ့စားနော်အာုံစားတယ်နေစွန်းစားတယ်ဂျားထဲမှာ9နိုင်လောက်မှာ snack တစ်ခုစားမယ်ဆိုရင် snack စားရင်လည်းရတယ် snack ကိုအစားထိုးအနေနဲ့ meat replacement အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ calorie နည်းတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ nutritional product တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောတောက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုอ่ะပေါ့เนาะအဲဒီဥပုံနဲ့ အဲနေစီဂျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်ပြည့်စုံတင်ပြသွားတဲ့အကြောင်းဆရာဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ guideline ကလည်းဆရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်မှာပါကျွန်တော်တို့ခုနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ guideline ကိုထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလုပ်ပါမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Ramadan လို့ခေါ်တဲ့နော်ပတ်သက်တာတွေ guideline တွေကပြီးဆိုင်ရာစီကျုပ်သူကျုပ်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကလည်းထွက်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ guideline မရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါရင်းပုဂ္ဂလနော်ရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြမ်းပြင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဥပုက္ခဆောင်းလို့ရတယ်နော်သို့တော့တတိထားနော်စောင့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါအဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးကဆရာတင်ပြတာသလိုပဲဒီလူကစောက်ဖို့အတွက် high risk ဒါကတော့ moderate risk ဒါကတော့ low risk ဒီလိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးလို့တယ်စောင်းတော့မယ်လို့ပြောရင်ဘယ်အချက်တွေကိုသတိထားအောင်တော့ကျွန်တော်တို့နားလဲလောက်တာခဏခဏဆရာခဏခဏဆရာကြည့်ရတက်လဲတက်နိုင်နဲ့ကြလဲကြခဏခဏဆရာမယ်ကိုယ့်စီယူကကောင်းရဲ့လားကြည့်ရမယ်ကို့မှာနောက်ဆက်တွဲစူးယူတွေတိတ်များနေသလားအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတွေအနေနဲ့ကဥပုပ်ဆောင်တော့မယ်လူတွေနော်ဒီချက်တွေတော့ဒါဥပုပ်တွေတည်တင်တယ်စီယူကြသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲချက်ချင်းဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်တွေကိုဘယ်လိုစားရမလဲဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာသိတင်တယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်เนาะဆေးရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအကြံပြင်းဇမတ်တင်ပြသွားသလိုပေါ့เนาะတော့ဒီနေ့၃ချိန်ဆေးတွေကိုမနေ့နေ့လေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပြမယ်ညနေကိုတက်နိုင်လောက်ကျွန်တော်မတိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှတက်တာကြတာရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြောက်ဆုံးထဲမှာတော့စီကိုတိတ်ထိုးကြသွားတာရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဆရာကြီးမောင်တန်းတင်ပြသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဥပုပ်ကိုချိုးရမလဲ ဒါဆက်ပြီးတော့ဆက်မစောင့်တဲ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သိလို့တဲ့မေကွန်းလေးများရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မေးပါကျွန်တော်တို့ဇီဖန်မြန်မာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုပို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့နော်ဒီဖြေတွေကိုတတ်နိုင်လောက်သူနာစာတန်းတွေကိုဖတ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က scientifically ပေါ့နော်သိပ္ပံနည်းကျကျွန်တော်ပြန်လဲဖြေကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒါဝါရင်းကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဝါရင်ကာလမှာကျွန်တော်တို့နယ်စီယုတူယုဝေနာရှင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေဟာတည်တင်တည်တိုက်တယ်နော်အမျိုးမျိုးပြောနေကြတဲ့လွဲမားတဲ့အယူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေဖြတ်ခြင်းနဲ့ခြေဖြတ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ဒီ expert အနေနဲ့ပေါ့နော် expert တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ ထက်လက်ပြီးတော့နော်မိကုဏီများရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထမေပါကျွန်တော်တို့ဇီဖန်မြန်မာ live naturally better live ကနေကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့ဇီဖန်မြန်မာ live naturally မြန်မာ live ကိုလည်းဒီလို season လေးဖြစ်အောင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကြောင့်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့မှလည်းစီးရီလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မှဆရာတို့စေတနာတက်တက်နဲ့ကူညီပေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Facebook Live ဆိုတာကပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးပြုနိုင်မယ် နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်မဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိတဲ့တိတင်တိတိုက်တဲ့နော်ဒီပညာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားတာလေးဝေမျှခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်လေးကိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live season လေးကိုကျွန်တော်တို့ရန်နာခွင့်ပြုပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Cross-Function Development Hub တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ကြကြားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျူရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုဟာလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းတဲ့အရာတော်ကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။